mas tu me sustentas. Aleluia. E é por isso que aqui estou. Sinto já tua presença. Oh. Aleluia. Esteja com seu espírito em adoração. Aleluia. Eles vão continuar cantando. E você pode ir dobrando seu joelho. E vai entrando no espírito. Vai orando já. Vamos orando já, vamos falando com Deus enquanto eles seguem aqui com esse filho. Vem